menghitung hari detik demi detik menunggu itu kan berjendukan tapi ku sabar menanti jauh Jangan kau beri harapan padaku Seperti ingin tapi tak ingin Yang aku minta Jangan pergi dari cintaku Biar saja tetap denganku Biar semua tahu adanya diri Jangan kau beri harapan padaku Seperti ingin tapi tak ingin aku minta tulus hatimu Jangan pergi dari cintaku Biar saja tetap denganku Biar saja